¡Buah! ¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas? Hace tiempo que no hablamos, no nos vemos y no subo video Pero llegó el momento, lo tenía pensado hace ya... Oh, ah. Disculpen, es que intenté hacerme una trenza para verme un poquito más peinada Pero como, como que a veces mi pelo quiere y a veces no quiere nada conmigo entonces, ¿qué es lo que estaba hablando? ¿Cómo han estado? Se me olvidó lo que estábamos hablando. Había pensado subir este video hace tiempo, pero ocurrieron muchas cosas. Como ya saben, algunos chiles está en un proceso complicado y más otras situaciones se me hizo difícil. Pero no importa porque ya estamos aquí. Como dice el título del video, hoy día vamos a construir nuestra galaxia. Es decir, adornar, decorar nuestro murito, nuestra habitación. Así que esta idea la saqué porque amo BTS. Ah, y Namjoon en, sus discursos, en varias ocasiones, ha dicho así como que, que nosotros construyamos nuestras galaxias. Entonces yo me lo tomé de manera muy literal. ¡Ah! <laughs> Eh, no, yo dije, hoy sería genial como hacer nuestra propia galaxia en nuestra habitación. Además que a mí me encanta la estrellas, les juro, les juro que la amo, amo, amo, amo. Por eso muchas veces me van a ver subiendo a Instagram fotos o videos del cielo, aunque no se vea nada en el celular, yo lo subo porque ah, eh, por si también quieres decorar tu habitación o sacas ideas también para decorar aquí, te voy a decir los materiales que somos y, cómo lo vamos a hacer. Así ah, que, comencemos. Entonces, los materiales que vamos a usar van a ser una pitita o hilo, lana, un cúter, un pincel, un plumón. Si quieren escribir los mensajitos, frases motivacionales, una regla, perritos o colgadores de ropa, la pintura que ustedes quieran. Yo les como tempera metálica, pero pienso que el, sprite funciona muy bien, aunque nunca lo he usado, pero pienso que sería mejor. Las chinches y unos moldes que ustedes mismos pueden hacer. Ustedes buscan en internet las imágenes que ustedes quieran usar, hacen una bajita en Word, la pegan ahí y la imprimen. Les recomiendo que si lo hagan en una hoja que sea firme para que cuando ustedes pintan igual no se ponga tan indeble la hojita. Yo lo hice en un blog y me funcionó. Para imprimir fotitos hay una tienda muy buena que encontré y buscando Google. Ah, Perdón, es que me muevo mucho y como estoy encima de mi cama, que una litera, me muevo y la cámara... ya me dijeron que se me mueve mucho y trato de no moverme tanto, pero es demasiado imposible no sé. Ah. Para imprimir las fotitos encontré un dato muy bueno en Google. Al menos a mí me, ha resultado. Ya he ido a imprimir y me encanta. Me encanta, me encanta la calidad de la foto. Y además que tiene muchas ideas. Tienes álbumes y esas cosas. También tienen Instagram. Por si quieren ir a verlo, así, o si quieren imprimir sus fotitos para, para regalar y todas esas cosas, en verdad que están muy muy buenas. Continuamos, entonces nosotros no elegimos nuestras fotitos, tenemos que elegir nuestras fotitos, las oraciones. Otro consejo es que en Pinterest, en Pinterest si tú quieres sacar ideas como que no tienes claro así como, oh, de qué quiero pintar o cómo lo quiero decorar, en Pinterest hay muchas ideas y muy bonitas. Entonces, lo primero que vamos a usar va a ser nuestro molde, la pintura y el pincel. Así que pintamos. Una vez que terminamos usamos las chinches y algo que nos ayude a clavar no utilicen el desodorante como yo, como traí, porque después cuando lo abrí está todo un desastre. Luego con nuestra pitita lo atamos a las chinches según como queramos que vaya. Y finalmente colgamos nuestras fotitos o imágenes con ayuda de los perritos o colgadores de ropa que suena más, más mejor. <laughs> y así queda nuestra galaxia. Ya es la tercera vez que grabo esto. <laughs> no sé por qué estoy así tan mal, tan perdida. Pero bueno, la idea de esto es poder decorar un espacio para nosotros, llenarlo de cosas que nosotros amemos, como los recuerdos, fotitos, frases motivacionales, eh, todo lo que tú quieras para esos días en que no nos sentamos muy bien, estemos medio cansaditos vayamos a este espacio y podemos llenarnos de, ese cariño, de ese bolsito y de energía. Así que por eso quise hacerlo y quise compartirlo con ustedes. También les voy a dar un ejemplo más de cerca de esto que puse. Mira, por ejemplo, esto. O también este, me lo regaló mi profesora, también el alumno. Y en verdad me ha servido demasiado. Lo he guardado, es uno de mis tesoros. Mis medallitas, si está viendo esto, la, la quiero mucho. Ah, y también no podía faltar la hermosa presencia de ustedes aquí en esta en, Así que le hice una imagen. Y tiene un corazoncito para que sepan que los amo muchísimo. No sé por qué se me para ese pelo ahí. Al principio quería hacerle muchos corazones para que vean que lo amo demasiado, pero creo que no se veía muy bien. O sea, como que me gustó, pero me gustó más Así que dejé el doble por lado. También había pensado este video como una celebración de los 100 suscriptores, una especial, pero eh, no se pudo. <laughs> pero de todas formas, hice un recuerdo aquí de los 100 suscriptores. Así que van a estar aquí, lo voy a colgar para que me acompañen todos los videitos enteritos y aquí están bellamente. Así que muchos cariños a todos, especialmente a mi amigo Jairo que me motivó a hacer este video. Al principio no estaba segura, pero él me motivó demasiado. Saludos para chillar. Muchas gracias a Liz, a Random Candy, a Isabel Carrasco, a mi familia, a mis amigas y especialmente a mi primita chiquita que mi tía Pati me dijo que veías mis videos, besitos. permita tempo. Y bueno, eso sería todo. Antes de finalizar, sí, no voy a leer esta vez una frase, sino que quiero recordar una frase eh, debido a toda la situación que se está viviendo en mi país y por lo que he visto en redes sociales, también en otros, que es la frase de Hesiodor, el amor es el arquitecto del universo. Quise recordar esta frase porque ha sido un momento difícil. Entonces, en este momento ha sido como un conjunto, creo yo, de sentimientos como negativos. Pero aún así he visto en las redes sociales que hay algunos las personas que ayudan a los que estamos teniendo estos momentos difíciles o comparten cosas para que podamos sobrellevar mejor, la gente pueda sobrellevar mejor esta situación y lo encuentro muy lindo porque para sacar un ratito de sus sentimientos que en realidad no son muy cómodos de llevar, sé que es un momento difícil, pero para que no nos olvidemos de cuidar el amor, ya sea para el otro y para uno mismo, de cuidarnos y todo eso. Y bueno, eso es todo por el video de... Ay, creo que hablé demasiado hoy día, perdonen. <laughs> Me volví una parlanchina. Así que terminaré esto rápido. Si te gustó el video no se te olvide darle me gusta, suscribirte si no lo has hecho y comentarme aquí abajo aquí abajito. También puedes seguirme en mi Instagram si no lo has hecho, por ahí te estoy avisando cuando subo videos, entre otras cosas. No olvides que te quiero muchito, muchito, muchísimo y te mando muchas besos. Que estés bien. Un abrazo. Bye. Oh, oh, no se caigan, chiquillo. ¿Qué pasó? Ah, oh, pensé que lo había roto y dije, bota, ya la... Perdón, mi mal vocabulario. Lo voy a cambiar porque, ¿saben qué? Mi tía me dijo que mi primita chiquitita veía mis videos y yo no quiero que aprendan esas palabras. Así que ahora voy a decir rayos y centella y cosas así eh, al best. Son muy bonitos, ¿verdad? Sí, yo los amo. Ya, eh, perdón, es que me distraigo, que son tan guapos. Ah. <laughs>